Thank you. tardes y bienvenido Carlos Parra. Qué placer tenerlo en el SEC de nuestro programa. Siempre anhelamos su presencia para acercarnos a las tecnologías y por dónde van. ¿Qué es esto de tatuajes digitales, profesor? A Efectivamente. Bueno, eh, recientemente el alguien fue sede por segunda ocasión del evento Tatuarte. Precisamente en la Casa del Joven Creador se dieron cita varios tatuadores de diferentes provincias en la que precisamente utilizaron la piel para mostrar sus obras de arte, porque sin lugar a dudas son obras de arte lo que, lo que ahora en este momento se hace. Pero, por supuesto, la tecnología se impone en todos los escenarios. Y ya llegó también al ámbito del tatuaje, pero con una característica muy peculiar, es decir, el tatuaje digital no es otra cosa que un dispositivo electrónico muy fino, eh, muy diminuto, que es biodegradable, es decir, es posible plasmarlo encima de la piel como si fuera una calcomanía, y de esa manera ese dispositivo tiene capacidad para transmitir información y registrar información. Es decir, desde el punto de vista de la medicina ha tenido un impacto muy grande, puesto que ya existen tatuajes digitales que nos permiten tener control sobre eh, la cantidad de azúcar en sangre, el pH, la cantidad de sodio, e incluso utilizando tintas conductoras que cambian de color en dependencia al estado de salud de la persona. A ver, pero estos tatuajes son permanentes igual, ¿no? Efectivamente. Es para toda la vida. A ver, no, no necesariamente. Es decir, eh, eh incluso hay unos que eh, se, plasman encima de una herida, por ejemplo, y es posible que ese se degrade inmediatamente que la herida sane con el ánimo de suministrar determinados medicamentos a esa herida en caso de una infección. Es decir, hay permanente, por supuesto, y lo hay ya de, manera temporal en dependencia al, al uso que se le dé. Incluso ya hay teléfonos celulares que tienen un sistema de codificación para autentificar al usuario a través de un tatuaje. Es decir, usted compra el celular y también compra el tatuaje, que se lo imprime eh, como si fuera una calcomanía y hace ese tatuaje es capaz de autentificar que usted es el dueño de ese dispositivo. Es decir, que realmente eh, la variedad de uso es muy grande, pero sin lugar a dudas ha impactado mucho en la medicina. Tatuajes que se implantan en el ojo, para precisamente detectar glaucoma. Es decir, están viendo la imagen, es decir, tatuajes transparentes que no se denotan, pero que sin lugar a duda hay ahí una información que está detectando y por eh, telecomunicación es posible transmitir información. A ver, eh, eh, tienen, digamos que una función diagnóstica estos tatuajes en algunos casos. Sí, como no. Es decir, incluso hay ocasiones en que el paciente padece de diabetes y el dispositivo es capaz de transferir información al médico en tiempo real, bien inalámbrica, y de comunicarle la situación de salud que tiene el paciente. Sin embargo, el paciente no tiene ninguna sensación momentánea, sin síntomas. Sin embargo, el tatuaje le está diciendo al médico que tiene problemas y que por tanto hay que suministrar insulina en el caso que sea diabético o que tenga problemas con el sodio o con el pH. Es decir, hay diferentes variables que se pueden medir a través de esos dispositivos. Es decir, tatuajes digitales que forman parte ya de la comunicación y de la telemedicina como tal. Ahora, me llama la atención que usted dice que algunos incluso sirven como códigos de identificación, eh, de información además segura, privada. Efectivamente, es decir, cada ser humano ya tiene un nivel de información que no solamente punto genético, sino también desde el punto de vista de su, de su cotidianidad, carne de identidad, nombre de apellido, tarjeta de banco, número de teléfono. Y ya se están haciendo tatuajes que contienen esa información. De manera que cuando usted llega a un lugar para hacer un trámite, ya no tiene que sacar el documento, sino que simplemente habrá un lector escanea que escanea ese tatuaje y ya tiene evidentemente la información suya, personal. Claro, eso trae como consecuencia que evidentemente haya que tener una infraestructura tecnológica que garantice esas vías de comunicación, evidentemente muy novedosas. Eh, sin lugar a dudas. ¿A dónde vamos a parar, profesor? <laughs> realmente es impredecible lo que nos depara el tiempo con la tecnología. Y es que realmente, a ver, la tecnología como tal, en la medida que la física y la electrónica van avanzando y se van logrando dispositivos más pequeños, evidentemente te permite llegar a, a crear dispositivos con un tamaño prácticamente eh, insospechado, es decir, transparente, como aquel que dice, desde el punto de vista de, usabilidad. A ver, usted nos ha hablado de las bondades que tienen estos tatuajes. Eh, y, los riesgos, por ejemplo, están probados algunos? Bueno, hasta ahora no hay ninguna referencia de que sean invasivos a la salud. Es decir, como son eh, dispositivos que son biodegradables, es decir, el cuerpo lo absorbe sin ningún problema, no hay ninguna invasión en, ese sentido. Es decir, no es como el otro que el tatuaje normal que conocemos, ese sí perdura en el tiempo, evidentemente, para toda la vida. Sin embargo, estos no, estos pueden ser que lo puedas renovar, incluso cambiándolo hasta el color con tintas de, otro, de otra naturaleza, también conductora de corriente que cambian los colores. Es decir, esa es la idea del tatuaje en actualidad en función de la medicina, es decir, como una herramienta desde el punto de vista de diagnóstico, y de seguimiento de, los pacientes. Preventivo además. Preventivo Qué gusto tenerlo y entonces hablar de los tatuajes eh, digitales, como usted nos acaba de, informar, que están bueno diseñados fundamentalmente, digamos que en un primer momento para diagnosticar, eh, digamos que ofrecer información de cambios en nuestro metabolismo, de cambios hormonales, eh, realmente que tienen los seres humanos. Gracias profesor, lo espero dentro de 15 días para que nos siga dejando sorprendidos con el tema de las tecnologías. Buen provecho. Gracias.